لم تحظى هذه الحكومة بموافقة مجلس نواب الشعب قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الأجال الدستورية لصالح القانون برمته 123 آليا 13 محتفظا 28 معارضا